все должно быть у нас гармонично. И душа, и тело, и мысль. <laughs> Я избавлюсь от вредных привычек. А смотреть-то велел только ввысь.